El Grupo Perú de Ingeniería Sin Frontera es un grupo de voluntarios formado de personas de varios ámbitos. Ingeniería sostenible, educación permanente, audiovisual y trabajamos eh, principalmente con contrapartes en el departamento de Cajamarca, en Perú. Cajamarca es una de las regiones más pobres del Perú y está situada al norte del país. Bàsicament, la població rural i les activitats productives més importants són l'agricultura i la ramaderia. Però fa aproximadament dues dècades el govern central va facilitar l'entrada de transnacionals mineres que va generar eh, diverses conseqüències negatives als habitants de la zona. Al principi, SAF va començar a treballar al Perú fa aproximadament 10 anys. L'inici es va dur a terme un projecte d'electrificació de, de zones aïllades, però ben aviat vam ser conscients de, de les conseqüències negatives de l'activitat minera i de la importància de realitzar projectes que garantissin els drets humans i mediambientals dels habitants de la zona. Doncs al Grup Perú tenim una línia estratègica que consisteix en la defensa dels drets humans i del medi ambient de comunitats greument afectades per les indústries extractives. Per exemple, recentment hem dut a terme un programa de 5 anys al Departament de Cajamarca que tenia com a objectiu enfortir les autoritats locals i regionals i també la societat civil en, en gestió ambiental sostenible i eh, exercici i defensa dels drets humans. Eh, com ho hem fet això? Doncs eh, a través de, per exemple, amb les comunitats, eh, doncs hem fet tallers eh, capacitacions per explicar què és la megamineria, quins impactes té, com, els, com, quina relació hi ha entre la megamineria i la contaminació que ells percebeixen en els rius i l'aigua que prenen dia a dia. Hem fet defensoria legal de les comunitats afectades per l'expropiació de terres i per contaminacions de l'aigua. Hem fet també capacitacions a les, als tècnics i funcionaris de governs locals i regionals per eh, que tinguin eines de gestió de projectes ambientals. I també hem creat espais conjunts de discussió, debat i de decisió, com són les comissions ambientals municipals, entre les autoritats locals i representants de la societat civil. Tot això ho fem a través o cooperant i mitjançant eh, ONGs eh, locals peruanes. Una altra línia estratègica que té el Perú és l'ús de tecnologies apropiades per desenvolupar una economia alternativa a l'economia actual basada en la mineria. En aquest sentit, actualment tenim un projecte a Jaén, al nord de Cajamarca, que eh, tindria, eh, bueno, enfocat o destinat bàsicament a, a productors i productores de, de cafè, cacau i productes derivats de mel, i també a, a la municipalitat, a la municipalitat de Jaén. En, en aquest projecte hi hauria dues vies. Una és la, el disseny i la construcció d'aquestes tecnologies, com biodigestors i secadors solars, que tenen la finalitat de poder millorar la producció amb una major qualitat i poder eh, un, entrar en un nou mercat Eh, alternatiu al, a l'economia actual. L'altra via té a veure amb, amb capacitacions i formacions a aquests petits i petites productores i a la municipalitat per desenvolupar una economia solidària i per tenir bones pràctiques en la producció de tots aquests productes. Entonces hacemos también actividades en el norte que básicamente son para informar, sensibilizar y educar sobre los impactos que tienen eh, la actividad de extracción minera sobre el medio ambiente y eh, a nivel social. El año pasado hicimos dos exposiciones fotográficas sobre el conflicto Conga en Cajamarca. Eh, hemos trabajado sobre una aplicación móvil con el grupo Extractivas y recientemente eh, realizamos un documental que se llama Las Damas Azules y que trata eh, de la lucha que llevan las mujeres para defender el agua y defender sus derechos humanos y el derecho de sus hijos. El grup tenia una expatriada de terreny que treballa conjuntament amb les ONGs locals a la zona de conflicte. Paral·lelament a l'expatriada, el grup de voluntaris són qui decidim les línies estratègiques que volem seguir com a grup i el tipus de projecte que volem dur a terme. També decidim les activitats que volem fer tant al sud com aquí al nord. A part, també treballem amb les universitats i és per això que existeix la figura del PCR, que és el Programa de Coneixement de la Realitat, com el Jordi. El PCDR és una persona que viatja a terreny per donar suport tècnic a l'expatriada. Un suport tècnic que bàsicament està enfocat en enginyeria, dret o comunicació i en el meu cas jo vaig estar tres mesos a Haim donant suport a l'expatriada bàsicament en el disseny i la construcció de les tecnologies apropiades. Doncs si t'agrada el que fem, doncs posa't en contacte amb nosaltres.